तर मित्रांनो माझं नाव आहे शिवम आणि I am back with new review video तर आपल्या चॅनलच्या आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण शिवप्रताप जप या मूवीच्या ट्रेलर बद्दल बोलणार आहोत तर त्या अगोदर मी या चॅनलवर चुप मूवीचा रिव्ह्यू व्हिडिओ अपलोड केला आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्या रिव्ह्यू व्हिडिओची लिंक दिली आहे तुम्ही ते नक्की चेकआउट करून घ्या या शिवप्रताप गरुड जप मूवीचं ट्रेलर सव्वीस सप्टेंबरला युट्यूबवर रिलीज झालं आहे आणि ही मूवी पाच ऑक्टोबरला मध्ये रिलीज होणार आहे तर या मूवीच्या ट्रेलर मधून आपल्याला या मूवीच्या स्टोरीचा पुरेपूर अंदाज लागला आहे की ही मूवी शिवरायांच्या आग्रा भेटीवर आहे आणि या मूवीची टॅगलाईन पण तीच आहे थरार आग्रा भेटीचा या शिवप्रताप गरुड मूवी मध्ये बाल शंभूराजे यांवर फोकस जास्त केला आहे असं या मूवीचं ट्रेलर बघून थोडंफार समजत आहे अजून खूप काही गोष्टी या ट्रेलर मध्ये आपल्याला दाखवल्या आहेत तर विदाउट वेस्टिंग एनिमोर टाइम आपण शिवप्रताप गरुडजेप या मूवीच्या ट्रेलरमधल्या चांगल्या गोष्टीबद्दल बोलूयात तर या ट्रेलरमधली मला वाटलेली पहिली चांगली गोष्ट म्हणजे या ट्रेलरमधले डायलॉग आणि या मूवीमध्ये वेल रिटर्न डायलॉग आहेत असं समजत आहे हे ट्रेलर बघून आणि मी टीजर रिव्ह्यूमध्ये पण या गोष्टीचं मेन्शन केले होते की या मूवीचा बॅकग्राऊंड म्युझिक खूपच छान आहे या ट्रेलरची मला सर्वात चांगली वाटलेली गोष्ट म्हणजे या ट्रेलरची व्हिज्युअल्स अँड सिनेमॅटोग्राफी खूप चांगल्या प्रकारे डिटेलिंग केली आहे या व्हिज्युअल्समध्ये सारखं नाही तोंडावर मेकअप करून गोऱ्या माणसाला काल करणं हे ट्रेलरमधल्या चांगल्या गोष्टी होत्या तर आपण आता या ट्रेलरमधल्या खराब गोष्टीबद्दल बोलूयात तर मी अगोदर जेवढे चांगल्या गोष्टी सांगितल्या आहेत तुम्हाला त्या प्रत्येक गोष्टीचा एक खराब पॉईंट पण आहे जसे की या मूवीमधले डायलॉग्स ते डायलॉग्स या मूवीच्या हितमध्ये पण काम करू शकतात आणि ते डायलॉग्स या मूवीच्या अपोजिटमध्ये पण काम करू शकतात सर्वात सोपं म्हणजे डायलॉगचं ओव्हरयूज न केलं पाहिजे या मूवीमध्ये सरसेनापती हंबीरराव या मूवीमध्ये हे झालेलं आहे विनाकारण कोणत्या पण सीनमध्ये ते डायलॉग टाकत होते म्हणून ते डायलॉग क्रिंजी वाटत होते जाऊ द्या ती मूवी बाकी मध्ये चांगली होती तर या शिवप्रताप गरुड जे मूवीचं ट्रेलर बघून या मूवीबद्दल मला अजून एक गोष्ट खराब वाटत आहे ते म्हणजे मधले व्हिज्युअल्स होय जर तुम्हाला व्ही जमत नाही तर ॲक्शनच्या वेळी तुम्ही फेक रक्त का टाकता आणि अजून एक तो ट्रेलरमधला नकली हात कापतात ते सीन हा सीन ट्रेलरमध्ये दाखवला नसता तर जमला असतं कारण ते सीन मूवीमध्ये बघून लोक त्याला इग्नोर केले असते आणि आता स्वतः तुम्ही त्या सीनला बघून जज करा माझं संपलं इथंच तर या ट्रेलरबद्दल या व्हिडिओमध्ये बोलण्यासारखं माझ्याकडे एवढंच होतं म्हणून आपण या व्हिडिओला इथंच रॅपअप करूयात आणि हे सगळे माझे स्वतःचे विचार आहेत विथ एक्सप्लेन करून उगच निगेटिव्ह मिनिंग काढू नका तर चला मग आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा